Opa. Eu não vi você aí. Não só agora porque está falando Gama que nós estamos aqui com mais um vídeo de soma. Ih, caralho, vou jogar com o meu teclado do outro lado, né? Com mais um vídeo de soma, né, gente? É, eu lembro que a gente tinha que consertar isso. Abriu. Abre essas suas, E vamos lá, né? Mas com, uma, com a série Soma, muito louca. Meu tablet. Manifesto. Ah, que digitar, foda-se. Nesta manhã de 12 de janeiro, o cometa Telos caiu no Oceano Pacífico. O impacto foi considerado uma das maiores colisões já registradas na Terra. Todas as evidências indicam que o superfície tomou completamente árida e não é mais capaz de sustentar vida. O local exclusivo Patos 2 tem fornecimento de segurança... Hum, interessante. Então caiu um vídeo. Uau! Acho que foi bom que não tivemos filhos. Já é difícil olhar nos olhos dos pais. Eles estão indo a um abrigo anti-bomba no norte. A propósito. Junto com seu pai, acredito que alguém irá ajudá-lo a enviar uma mensagem. Digo, eu espero que sim. Droga. Eu nem sei se você vai receber essa mensagem, mas se receber, quero que saiba que eu não te culpo tipo, por seguir os seus sonhos. É só... Eu só fiquei bravo que isso não se encaixe com o que eu imaginava para nossas vidas. Eu realmente queria viver em uma casa, ter uma família, sabe? Uma família, sabe? Acho que estou tentando dizer é que estou orgulhoso de você. E mesmo tendo sido difícil ficar longe de você, não me arrependo de nada. Estou feliz. E eu realmente queria ter dito isso. Sem que se eu tivesse... Já entendi, homem. Tá, ele é tipo uma declaração, sei lá. Por causa do fim do mundo que ia ter. Sete peças. Uh... Beleza. Oh, para isso que eu precisava, não era? Não, vem aqui. Eu quero você comigo. Então, pera. Isto está desligado. Energia insuficiente. Abre. Ah, tem um caminhozinho pra cá. Que isso? Ah, a gente já viu isso. Então vamos pro, pro caminhozinho. Tchararara. Andando no túnel! Só precisava, eu só precisava nesse jogo de um mapa. Um mapa, um mapa, um mapa, um mapa, um mapa, um mapa, um mapa, um mapa. Um mapa. Ah, esse fone coça. Pronto. Ô, Maria! Ai, Jesus, tá soltando choque aqui. Não pode. Ô, ô senhor. Ai, meu Deus. Calma. Cadê o... O Meg? Ô, moço, então... É... Eu acho que tem algo em você. Vamos passar um creminho pra ajudar? E só... Sarou, né? Hey, are you... Don't hurt me. Não me machuque. Ah. Moça, calma, calma. É só jiquiti. <laughs> Vai fazer bem. É... É, o Meg não tá aqui. Can I help? It won't let me die. Ele não quer me deixar morrer. Nothing is allowed to Nada die. pode morrer. What happened? An accident. Um acidente. Enquanto eu consertava a energia, eu estava indo para a teto. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Master Se você vir Master ou Holland, diga a eles que preciso de ajuda, ok? Ok? Amy precisa de ajuda. needs help. Estação de transporte Y. Ela tá sugando a energia. Ô, moça. Eu não queria fazer isso, moça. Mas é que é o seguinte. Eu vou ter que te matar. Pode ser? Shit. Are you okay? É, moça. Eu não queria ter feito isso com ela, gente, tá? Mas é que ela tava... A nossa relação não tava dando muito certo. Desculpa, moça. Ela tá tipo... Ah. Mas eu passarei a sua mensagem, moça. Eu passarei. Bom, agora parece que a energia voltou, né? É, agora temos energia. Tchau, moça. Se quiser mais Jiquiti, me avisa, tá? Ah, pra cá. Hey, hey, hey ho, hey. E liguei. O que, que tem aqui? Bom, não quero saber. É... Patos 2, câmera de vácuo, beleza. Ah. Uh! Essa é a minha roupa aqui, muito louca. Shuttle J6 activated. Standing by. É, então, o que que eu... <laughs> Acho que é isso, né? Eu tô aqui. Ah, não. Eu estou aqui. Ah, não sei onde é que eu tenho que ir. É, funcionários 4, funcionários 24, 12. Vamos aqui. Ai, gente, eu não lembro onde é que eu tenho que ir. Acho que é esse aqui. Lambda. A lambida. Eu não vou ter que esperar dois minutos, né? Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. Vamos prestar atenção, gente. the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they assembled and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And passports. Ai, meu Deus, por que fazer isso no jogo, gente? Ai, tá travando, aqui tá carregando o mapa. Aviso, pista obstruída. Deu Ai, calma aí. E aí? Tá, gente, aí. fazendo esse barulho? É como se tivesse um bicho aqui. Ah, que legal. Não vai dar muito bom isso. é tô com medo. Você vai ser o João. Oi, João. João, me proteja, João. João. Hello, moto. Simon. Simon, Simon você está aí? Catherine, é você? Eu estava a caminho, mas o trem de transporte, essa merda bateu. Você está bem? O sistema disse que a sessão está selada devido a uma possível abertura no caso. Não, não estou bem. Que merda aconteceu? Por que estamos embaixo d'água? Nossa, você realmente não faz ideia onde está, hein? Olha, não se preocupe com isso agora. São... Mas tão perto de Lambda. É só você continuar. Sim, mas o túnel está fechado para proteger a estrutura. Você precisa encontrar uma escotilha. Maintenance hatch. No problem. Sana. Catherine? Catherine? You okay? Eu vou chegar lá e vai, vai ter acontecido o bonde do barraco três vezes pior do que aconteceu na outra, em Teta. Deixa eu ver rapidão. aqui é para regenerar minha vida. Vamos encostar no cozinho. Então vamos sair pela escotilha. três, quatro, cinco. Pô. É, tem como fechar? Não. oceano. E aí? Ai, minha cara. Tudo bem que eu só eu poderia só nadar, né? Só no... Não sei, né? Talvez. posso encontrar Lambda, não posso? Digo. Quão grande pode ser o oceano? Só um pouquinho assim. Não deve ser muito foda andar assim na, lá no, tipo, na água. Ai, mano, tô muito perdido nesse jogo. Eu tô muito perdido, gente. É tipo... Se fode aí, anda, anda aí pelo oceano. Tô seguindo as luzinhas. Que, que é isso? Assassin's Creed. Beleza. Abstergo. Bem-vindo à Lambda, olha que lugar mais porra tá olhando pra cá? Ué. isso aí, cara. Acre continue acreditando assim que você consegue. No oceano, eu sou tipo sereia do mar. Vai quicando. Ah. Vai, vamos quicando, gente. Vamos quicando, gente. Sereia do mar. Uh! Já ouviram essa música, gente? Mano, é ridículo. Lambda! Cheguei! Vamos a terra onde você pode lamber as pessoas. Então, cara, Catherine morreu. Só pra Querida, cheguei. Perseguindo Catherine. Ai, saúde. Catherine? Que que é isso? Ai, que é isso? vou morrer. Que bicho. Que foi esse? Gente, que porra que foi essa? Amiga, cadê você? O som veio daqui. Simon, right here. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is... everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down, it's not the end of the world. Ah, I see. Sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I, I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I, I... I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? Stop. I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Cara, tá mó tipo. Ah. Tá bom. Ah, aqui. Lambda terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Uh, Catherine? All right, let's give this a try. Tá. Eu não sei o que tá acontecendo. Bom dia. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, uh, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Wow. Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. He came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Uh, weird thought. So the talking robots. Então robôs falantes eles são escaneamento que você fez talvez, mas duvido. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Ótimo. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's What if I tell you we're back in 2015? Whoa. Porra. que ela eh, precisava era isso? What are you doing? Be careful. Uau. Ai não. check the computer in the other room. Hmm. Okay. Can't make any sense of it. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Vamos tomar cuidado que aquela bosta tá aqui. luz é essa? What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Tá, ela falou outra sala. Eu tô na outra. Gente. Ah, essa aqui. Não, isso aqui é o banheiro. Ai. Explorar. Bom, deve ser essa sala. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Alguma coisa sobre a arca. Dados recuperados, arca. Vamos ver. Rastreador da arca. I found a tracker homed in on the ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please oh. let it be safe. Não, aqui embaixo. Aqui, tá do lado da terra. Aqui? Achei. Tá indo. Não, é pra cá. Mais um. Tá. Eu já até sei, vai estar tá bem na última, ó. Delta. Não. Na teta. Tá na, no canto do inferno, certeza. Vai ser o último lugar que eu tenho que ir, ó. Tá aqui. Falei? Really? Óbvio, no último lugar que a gente iria. I found it. It's at a site named Tau. Oh, ah, no, it's on Earth. It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could could we get on the ark? I suppose. Não para de gravar a câmera. Hum. Olha o caminho que a gente. Nossa. Gente. Pensa alguém fudido. Sou eu. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni-tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. Concord. We need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta. Theta para que o... Okay, so we go to Theta. <sighs> <sighs> Carter now is pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle um train um trem de transporte funcionando para onde a look around. Vamos dar uma olhada. Push comes to shove, a sorte vem para quem procura. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Can I pull the Omni tool out? Wait, wait, wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. levar a cadeira comigo. Uh! Bom, gente, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bem interessante esse fim do mundo aí. Vamos ver o que, vai, que a gente vai fazer. Eu fiquei decepcionado por descobrir que a Catherine era um robô também. Eu fiquei tipo... Oh, não, Catherine... Mas, então, gente, até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou.